به انگلیسی مثل آب خوردن بسیار خوش اومدید در خدمت شما این با درس 27 از سری درس های 4000 لغت اساسی مهم حیاتی و پرتکرار در انگلیسی و در این درس باز هم لغت های جدیدی رو همراه با مثال خدمت شما تقدیم خواهیم کرد و از رهگذر این کلاس آموزشی خدمتگذار شما خواهیم بود امیدواریم که این کلاس و این کلیپ آموزشی رو مثل یک فیلم سینمایی یا سریال نگاه نکنید و حتما باهاش طبق روش تمرین کنید تا باعث بشه که هم ها رو یاد بگیرید و جملات بسیار کاربردی که در این درس خدمت شما تقدیم میشه رو یک بار برای همیشه خوب یاد بگیرید و اونها رو در انگلیسی روزمرتون به کار بگیرید بچه اگر این کلیپ رو به صورت اتفاقی دارید میبینید همونطور که ممکنه بدونید با subscribe کردن کانال انگلیسی مثل آب خوردن به محض انتشار یافتن کلیپ های آتی و کلیپ های آینده انگلیسی مثل آب خوردن در جریان قرار خواهید گرفت و میتونید از اونها استفاده بکنید بپردازیم به درس 27 از سری درس های 4000 لغت اساسی مهم پرتکرار و ضروری در انگلیسی Object Object هدف شیء مفعول موضوع Object Look, there is a strange object in the sky. Look, there is a strange object in the sky. Look یعنی نگاه کن نظر بیافکن There is a strange object strange یعنی عجیب و غریب object مفعول هدف شی در اینجا به معنی شی in the sky در داخل آسمان یا در آسمان look there is a strange object in the sky ببین یک شیء عجیب در آسمان است look there is a strange object in the sky look there is a strange object in the sky Tell me the object of your plan. Tell me the object of your plan. Tell me به من بگو The object of your plan Object در اینجا به معنی موضوع Your plan برنامه خودت یا پلن خودت Object of your plan موضوع پلن شما Tell me the object of your plan موضوع پلن خود را به من بگویید Tell me the object of your plan Tell me the object of your plan attitude attitude نگرش طرز برخورد رفتار attitude You have to change your attitude. You have to change your attitude. You have to. شما باید یه کاری رو انجام بدید. ناچارید انجام بدید. چیکار کنید؟ change تغییر بدید چی رو؟ your attitude attitude نگرش یا رفتار یا طرز برخورد اگر طرز برخوردتون اشتباهه you have to change your attitude شما باید نگرشتون رو تغییر بدید خیلی از بچه ها میپرسن چجوری ما لغت ها رو یاد بگیریم روش درست یادگیری لغت ها چیه قبلا هم در کلیپی به صورت مفصل در این مورد صحبت کردیم و در کانال یوتیوب انگلیسی مثل خوردن میتونید به اون درس دسترسی داشته باشید بچه ها یادگیری لغت به صورت تنها حفظ کردن یک لغت نیست این روش روش منسوخ و قدیمی است که شما فکر میکنید میتونه به شما کمک بکنه برای یادگیری لغت ها شما باید جمله ای رو یاد بگیرید و جمله ای رو تمرین کنید که اون لغت در اون جمله به کار رفته مثلا اگر میخوام در اینجا لغت attitude به معنی نگرش یا طرز برخورد رو یاد بگیرم جملهش رو یاد میگیرم چجوری این جمله رو You have to change your attitude شما باید نگرشتون رو تغییر بدید پس نگرشتون رو تغییر بدید در مورد یادگیری لغت ها تا بتونید رشد خوبی در یادگیری لغت ها و نه تنها لغت ها بلکه بتونید جمله نویسی و بیان جملات رو یاد بگیرید با صدای رسا تکرار بکنید و البته برای رشد اعتماد به نفستون برای اینکه جسارت بیانتون رو ببرید بالا و اینکه خودتون رو بتونید نشون بدید اون خجالت و اون حراسی که در خودتون وجود داره رو بتونید از خودتون دور بکنید در قسمت کامنت مثال ها رو بنویسید و با صدای رسا حتما تکرارشون بکنید جملهمون چیه اینه You have to change your attitude شما باید نگرشتان را تغییر دهید You have to change your attitude You have to change your attitude People's attitude towards this case varies widely People's attitude towards this case varies widely. People apostrophe s attitude attitude نگرش یا طرز برخورد people مردم یا افراد apostrophe s برای بیان مالکیت People's attitude نگرش مردم towards towards یعنی در مقابل در ازای this case این موضوع varies حالت سوم شخص vary یعنی تفاوت داره فرق میکنه widely به صورت گسترده people's attitude towards this case varies widely رفتار مردم در مقابل این موضوع به صورت گسترده تفاوت دارد people's attitude towards this case varies widely People's attitude towards this case varies widely. Labor labor کارگر کار زحمت کشیدن labor The labor union called a strike The labor union called a strike The labor union labor یعنی کارگر union یعنی اتحاد یا اتحادیه labor union یعنی اتحادیه کارگری call a strike یعنی فراخان دادن برای اعتصاب و در اینجا کالد strike یعنی فراخان اعتصاب داد کی labor Union. اتحادیه کارگری The Labor Union called a strike اتحادیه کارگری فراخان اعتصاب داد The Labor Union called a strike The Labor Union called a strike Manual labor is necessary in this company. Manual labor is necessary in this company. Manual یعنی دستی یا یدی. Labor کار یا کارگر. Manual labor یعنی کارگر یدی. کارگری که کار هند ورک انجام میده. کار دستی انجام میده. Is necessary. Necessary لازم in this company در این شرکت. Manual labor is necessary in this company. کارگر یدی در این شرکت لازم است. Manual labor is necessary in this company. Manual labor is necessary in this company. Refer Refer اشاره کردن ارجاع دادن Refer The regulations refer only to children. The regulations refer only to children. The regulations regulations یعنی مقررات refer ارجاع داده میشه اشاره میکنه به چی؟ Only تنها to children به بچه ها. The regulations refer only to children. مقررات تنها به بچه ها ارجاع یا اشاره دارد. The regulations refer only to children. The regulations refer only to children. I promised not to refer to the matter again. I promised not to refer to the matter again. I promised یعنی من قول دادم not to refer ارجا ندم اشاره نکنم to the matter به اون موضوع again دوباره I promised not to refer to the matter again من قول دادم که دوباره به موضوع اشاره نکنم I promised not to refer to the matter again I promised not to refer to the matter again concept concept مفهوم تصور کلی concept I could not grasp the central concept of the film. I couldn't grasp the central concept of the film. I couldn't grasp grasp یعنی چنگ زدن یا گرفتن همچنین در اینجا به معنی متوجه شدن The central concept concept مفهوم یا تصور کلی central مرکزی یا در اینجا اصلی central concept یعنی مفهوم اصلی of the film از اون فیلمه I couldn't grasp the central concept of the film من نتوانستم مفهوم اصلی فیلم را بفهمم I couldn't grasp the central concept of the film I couldn't grasp the central concept of the film. It is difficult to define the concept of beauty. It's difficult to define the concept of beauty. It's difficult یعنی سخته to define که تعریف کنیم the concept of beauty مفهوم زیبایی رو It's difficult to define the concept of beauty. سخت است که مفهوم زیبایی را تعریف کرد. It's difficult to define the concept of beauty. It's difficult to define the concept of beauty. Client Client مشتری موکل Client Do you have a client named Mori? Do you have a client named Mori? Do you have آیا شما دارید a client یک مشتری یا یک موکل named به نام name یعنی نامیدن و یعنی نام و در اینجا named یعنی نامیده شده یا به نام موری فردی به نام موری Do you have a client named Mori? آیا شما مشتری به نام موری دارید؟ Do you have a client named Mori? Do you have a client named Mori? My client wishes to remain anonymous. My client wishes to remain anonymous. My client موکل من یا مشتری من wishes مایل میخواد آرزو داره در اینجا یعنی میخواد to remain که بماند anonymous anonymous یعنی ناشناس My client wishes to remain anonymous موکل من میخواهد که ناشناس بماند My client wishes to remain anonymous My client wishes to remain anonymous powerful powerful قوی قدرتمند powerful Father is powerful in a child's eyes forever. Father is powerful in a child's eyes forever. Father پدر is powerful قوی قدرتمند in a child's eyes در چشمان یک بچه forever یا forever برای همیشه Father is powerful in a child's eyes forever پدر در دید یک کودک هموار قدرتمند است. Father is powerful in a child's eyes forever. Father is powerful in a child's eyes forever. You need a powerful saw to cut this metal. You need a powerful saw to cut this metal. You need شما لازم دارید a powerful قدرتمند saw اره to cut که ببرید this metal metal فلز You need a powerful saw to cut this metal. شما به اره قدرتمندی برای بریدن این فلز نیاز دارید. You need a powerful saw to cut this metal. You need a powerful saw to cut this metal. Perfect. Perfect. کامل بینقص. Perfect. Silence is the most perfect expression of scorn. Silence is the most perfect expression of scorn. Silence یعنی سکوت. Perfect کامل بینقص expression ابراز scorn تحقیر expression of scorn یعنی ابراز تحقیر کاری بکنی که یه نفر تحقیر بشه most perfect perfect یعنی کامل و most perfect یعنی کامل ترین عجب جمله چقدر ارزنده معادلش رو تو فارسی هم داریم میگیم جواب ابلهان خاموشی است اما در انگلیسی چقدر زیباتر بیان شده Silence is the most perfect expression of scorn سکوت کاملترین ابراز تحقیر است یعنی اگر شما سکوت کنید در مقابل فردی که حرفهای ناسزا یا نادرست میزنه در حقیقت بهترین و کاملترین شکل تحقیر رو در مقابلش اجرا کردید بچه ها انصافا جملات خیلی خوبی رو داریم خدمت شما تقدیم میکنیم بسیار ارزندند این جملات و در قالب این جملات دارید لغتهای بسیار کاربردی رو یاد میگیرید فراموش نکنید برای رشد اعتماد به نفستون در قسمت کامنت مثالها رو بنویسید و حتما جملات رو با صدای رسا تکرار بکنید که در ذهنتون موندگار بشه و البته صدای خودتون رو هنگام خوندنشون ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کنید تا بتونید اشتباهاتتون رو پیدا کنید و در واقع پرفکت بشید هرچند لزومی هم نداره پرفکت بشید همین که سعی کنید و تمرین کنید مهم اینه که تلاش کردید Silence is the most perfect expression of scorn سکوت کاملترین ابراز تحقیر است Silence is the most perfect expression of scorn. Silence is the most perfect expression of scorn. You cannot expect him to be perfect. Nobody is. You can't expect him to be perfect. Nobody is. You can't expect expect یعنی انتظار داشتن You can't expect him تو نمیتونی از او انتظار داشته باشی To be perfect که کامل و بینقص باشه Nobody is هیچ کس اینطوری نیست هیچ کس کامل نیست هممون نقصای خودمونو داریم در انگلیسی یکی از دیدگاه های اشتباهی که وجود داره زبان آموز فکر میکنه که باید یک روزی پرفکت بشه و اون روز شروع کنه به انگلیسی صحبت کردن بچه ها از جا باید شروع کنید هیچ کس پرفکت نیست هیچ کس کامل نیست هیچ کس بی نقص نیست همه اشتباه میکنن مهم اینه از اشتباهاتمون درس بگیریم روشی است که ما داریم فریاد میزنیم داریم هزاران بار میگیم ای کاش شما هم توجه بکنید و دیدگاه کامل بودن رو کنار بذارید و اجازه بدید این رشد و این بهبود در یادگیری انگلیسی شما اتفاق بیفته You can't expect him to be perfect Nobody is شما نمی توانی انتظار داشته باشی او بی نقص باشد هیچ کس کامل نیست You can't expect him to be perfect Nobody is You can't expect him to be perfect. Nobody is. Nine. Nine. No. Nine. Nine divided by three is three. Nine divided by three is three. Nine divided by نه تقسیم بشه به three سه آها پس تقسیم کردن هم داریم یاد میگیریم چقدر عالیان انصافا جملات کاربردی رو داریم خدمت شما تقدیم میکنیم 9 divided by 3 is 3 9 تقسیم بر 3 میشود 3 9 divided by 3 is 3 9 divided by 3 is 3 There are nine planets in the solar system. There are nine planets in the solar system. There are آنجا وجود دارند nine planets نه سیاره in the solar system solar یعنی خورشیدی system یعنی سیستم و solar system میشه منظومه خورشیدی یا منظومه شمسی There are nine planets in the solar system نه سیاره در منظومه خورشیدی وجود دارند. There are nine planets in the solar system. There are nine planets in the solar system. Therefore, therefore, از این رو بنابراین therefore This car is bigger and therefore more comfortable. This car is bigger and therefore more comfortable. This car این ماشین is bigger بزرگتره and therefore و بنابراین therefore میشه از این رو بنابراین more comfortable comfortable میشه راحت و more comfortable یعنی راحت تر This car is bigger and therefore more comfortable. این ماشین بزرگتر است و بنابراین راحت تر است. This car is bigger and therefore more comfortable. This car is bigger and therefore more comfortable. Maury was busy, therefore he could not come. Maury was busy, therefore he couldn't come. Maury was busy. موری سر شلوغ بود. Therefore, از این رو یا بنابراین he couldn't come. او نتوانست بیاید. Maury was busy. Therefore, he couldn't come. موری سر شلوغ بود. از این رو نتوانست بیاید. Maury was busy. Therefore, he couldn't come. Maury was busy. Therefore, he couldn't come. conduct conduct رفتار هدایت هدایت کردن به عمل آوردن conduct You should be ashamed of your conduct You should be ashamed of your conduct You should be شما باید باشید ashamed یعنی شرمسار خجالت زده of your conduct از رفتارت رفتار درست نبوده باید شرمسار باشی از رفتارت You should be ashamed of your conduct تو باید از رفتارت شرمسار باشی You should be ashamed of your conduct You should be ashamed of your conduct Police will conduct random breath tests. Police will conduct random breath tests. Police will conduct conduct در اینجا یعنی به عمل آوردن. Police will conduct پلیس به عمل خواهد آورد چی رو تست تست یعنی آزمایش random اتفاقی breath تنفس Random breath test یعنی تست تنفس اتفاقی احتمالا میخوان اونایی که الکل مصرف کردن و بعدش رانندگی میکنن رو پیدا بکنن Police will conduct random breath tests پلیس تست های تنفسی اتفاقی به عمل خواهد آورد Police will conduct random breath tests Police will conduct random breath tests announce announce اعلام کردن اعلام announce They are announcing the winners. They are announcing the winners. They are announcing حالت حال استمراری آنها دارند اعلام می کنند announce پس میشه اعلام کردن the winners برندگان They are announcing the winners آنها دارند برندگان را اعلام می کنند They are announcing the winners They are announcing the winners They just announced their engagement. They just announced their engagement. They just آنها به تازگی یکی از معانی just یعنی به تازگی همین به تازگی یه کاری رو کردن چیکار کردن announced اعلام کردند they just announced آنها به تازگی همین اخیرا اعلام کردند their engagement engagement یعنی نامزدی they just announced their engagement آنها به تازگی نامزدی خودشان را اعلام کردند they just announced their engagement they just announced their engagement conversation conversation گفتگو مکالمه conversation Children quickly get bored by adult conversation. Children quickly get bored by adult conversation. Children بچه ها quickly به سرعت get bored کسل میشن by adult adult بزرگسال و conversation یعنی گفتگو adult conversation یعنی گفتگوی بزرگسالان Children quickly get bored by adult conversation. بچه ها با گفتگوی بزرگسالان به سرعت کسل می شوند. Children quickly get bored by adult conversation. Children quickly get bored by adult conversation. Your conversation is the mirror of your thoughts. Your conversation is the mirror of your thoughts. Your conversation مکالمه تو گفتگوی تو is the mirror mirror یعنی آینه Your thoughts افکار تو Mirror of your thoughts یعنی آینه تفکرات تو آن چیزی که میگید آینه تفکراتتونه Your conversation is the mirror of your thoughts گفتگوی تو آینه افکار توست Your conversation is the mirror of your thoughts Your conversation is the mirror of your thoughts. Examine Examine بررسی کردن Examine We should examine all possible contingencies. We should examine all possible contingencies. We should ما باید examine بررسی کنیم all possible تمام احتمالات یا ممکن contingencies یعنی حالاتی که امکان داره رخ بدند We should examine all possible contingencies ما باید همه احتمالات ممکن را بررسی کنیم We should examine all possible contingencies We should examine all possible contingencies An accountant will examine the documents. An accountant will examine the documents. An accountant accountant یعنی حسابدار will examine بررسی خواهد کرد چی رو the documents documents یعنی اسناد An accountant will examine the documents یک حسابدار مدارک را بررسی خواهد کرد An accountant will examine the documents An accountant will examine the documents. touch touch لمس کردن دست زدن به چیزی تماس داشتن touch Let us keep in touch with each other. Let's keep in touch with each other. Let us keep in touch. Keep یعنی نگه داشتن. In touch یعنی در تماس. Keep in touch یعنی در تماس بودن. Let's keep in touch. بیا در تماس باشیم. با کی؟ With با each other یعنی همدیگر. Let's keep in touch with each other. بیا با همدیگر در تماس باشیم. Let's keep in touch with each other. Let's keep in touch with each other. Do not touch the door. The paint is wet. Don't touch the door. The paint is wet. Don't touch یعنی دست نزن لمس نکن چی رو The door در رو اون دری که داره بهش اشاره میکنه چرا The paint is wet Paint یعنی رنگ و wet یعنی خیس رنگ خیسه رنگی نشی دست نزن بهش Don't touch the door The paint is wet در را لمس نکنید رنگ خیس است Don't touch the door The paint is wet Don't touch the door The paint is wet Please Please لطفاً خوشحال کردن Please Please start over from the beginning. Please start over from the beginning. Please یعنی لطفا فقط بچه ها تلفظش رو خیلی ها اشتباه تلفظ میکنن تلفظش اینجوریه Please پیلیز نیست Please بین P و L صدایی وجود نداره پس پیلیز نیست Please start over start over یعنی از اول شروع کردن از ابتدا شروع کردن دوباره شروع کردن یک فعل عبارتیه start over پس میشه از ابتدا شروع کردن from the beginning beginning یعنی آغاز از کجا دوباره شروع کنیم از ابتدا بچه ها اگر تا اینجا طبق روش کار نکردید جملات و مثال ها رو در قسمت کامنت ننوشتید و با صدای رسا تکرار نکردید Please start over. لطفا از ابتدا شروع کنید بچه ها. Please start over from the beginning. لطفا دوباره از ابتدا شروع کنید. طبق روش پیش بیایید. دلیلش اینه که این کلاس برای شماست که بتونید موثر و بهینه از این کلاس و از این کلیپ آموزشی استفاده بکنید پس please start over from the beginning لطفا دوباره از ابتدا شروع کنید please start over from the beginning Please start over from the beginning. We are pleased that you are here with us. We are pleased that you are here with us. We are pleased please یکی از معانیش یعنی خوشحال کردن و we are pleased ما خوشحال هستیم that you are here که شما اینجا هستید with us همراه با ما ما هم بسیار خوشحالیم که شما ما رو حمایت میکنید و ما خدمتگذار شما هستیم فرصتی است مقتنم که بتونیم گذاری کنیم We are pleased that you are here with us ما خوشحالیم که شما با ما اینجایید We are pleased that you are here with us We are pleased that you are here with us attend attend حضور داشتن مراجعه کردن بررسی کردن attend Over 200 people attended the party. Over 200 people attended the party. over بیشتر یا بالای 200 دیویست people افراد بیش از دیویست نفر attended حضور داشتند در زمان گذشته the party در اون مهمانیه که داریم در موردش صحبت میکنیم over 200 people attended the party بیش از 200 نفر از افراد در مهمانی حضور داشتند over 200 people attended the party over 200 people attended the party You cannot attend two concurrent events. You can't attend two concurrent events. You can't شما نمی توانید attend حضور بیابید two concurrent concurrent یعنی همزمان events رویدادها events یعنی رویداد و events جمعشه You can't attend two concurrent events شما نمی توانید در دو رویداد همزمان حضور داشته باشید You can't attend two concurrent events You can't attend two concurrent events completely completely به طور کامل کاملا completely It is completely up to you. It's completely up to you. Up to you یعنی به تو مربوطه. بستگی به تو داره. It's completely up to you. میخوایم بگیم موضوع کاملا به تو بستگی داره. تو باید تعیین بکنی عزیز دلم. چجوری میگیم؟ اینکه بگیم به تو بستگی داره که بخوای خودت رو رشد بدی، ارتقا بدی، پیشرفت بکنی در یادگیری انگلیسی و دنیا تو عوض بکنی چجوری بگیم؟ اینجوری It's completely up to you کاملا به تو بستگی دارد It's completely up to you It's completely up to you Tara's selfish behavior completely spoiled the date. Tara's selfish behavior completely spoiled the date. Tara apostrophe S selfish behavior. Behavior که یعنی رفتار selfish خودخواهانه یا خودخواه. Tara's selfish behavior. رفتار خودخواهانه تارا چیکار کرده؟ completely به طور کامل spoiled spoiled گذشته spoil یعنی خراب کردن از بین بردن the date دیت در اینجا به معنی تاریخ نیست به معنی خورما هم نیست چون این دوتا معنی رو داره به معنی قرار عاشقان است یا اون قراری که با هم داشتند چیکار کرده Tara's selfish behavior completely spoiled the date. رفتار خودخواهانه تارا به طور کامل قرار را خراب کرد. Tara's selfish behavior completely spoiled the date. Tara's selfish behavior completely spoiled the date. Variety Variety تنوع گوناگونی نوع Variety Variety is the spice of life. Variety is the spice of life. variety تنوع spice یعنی چاشنی یا نمک فلفل life زندگی spice of life یعنی چاشنی زندگی variety is the spice of life تنوع چاشنی زندگی است variety is the spice of life variety is the spice of life There are a large variety of goods in the shops. There are a large variety of goods in the shops. There are وجود دارند a large variety variety یعنی انواع در اینجا a large variety تنوع گوناگون یا گوناگونی عظیمی of goods good یعنی خوب شما میدونید ولی یک معنی دیگه داره یعنی کالا variety of goods یعنی تنوع یا گوناگونی کالاها in the shops در مغازه ها there are a large variety of goods in the shops گوناگونی بسیاری از کالاها در مغازه ها وجود دارند there are a large variety of goods in the shops There are a large variety of goods in the shops. Sleep sleep خواب خوابیدن sleep Can you sleep in the daytime? Can you sleep in the daytime? Can you sleep? آیا شما میتونی بخوابی in the daytime در ساعت روز یا فقط شبا میتونی بخوابی؟ Can you sleep in the daytime? آیا شما میتوانید در ساعت روز بخوابید؟ Can you sleep in the daytime? Can you sleep in the daytime? Stress and lack of sleep can aggravate the situation. Stress and lack of sleep can aggravate the situation. Stress یعنی استرس که میدونی تو فارسی بهش میگیم استرس اما تلفظ درستش در انگلیسی stress stress and lack of sleep sleep یعنی خواب lack یعنی فقدان lack of sleep یعنی بیخوابی can میتونه aggravate aggravate یعنی خراب کردن تشدید کردن بدتر کردن the situation اوضاع رو شرایط رو stress and lack of sleep can aggravate the situation استرس و فقدان خواب می توانند اوضاع را تشدید یا بدتر کنند. Stress and lack of sleep can aggravate the situation. Stress and lack of sleep can aggravate the situation. Involved Involved گرفتار درگیر بقرنج، پیچیده involved. The story was so involved that I could not follow it. The story was so involved that I couldn't follow it. The story, Dostan, was both so involved involved گرفتار یا پیچیده بغرنج so involved بسیار پیچیده that I couldn't که من نتوانستم follow it دنبالش کنم داستان به قدری پیچیده بوده که نتونستم دنبالش کنم پس رهاش کردم اما یادگیری انگلیسی به هیچ وجه پیچیده نیست بسیار آسونه تنها لازمه که تکنیک های یادگیری رو که خدمتتون داریم تقدیم میکنیم دنبال بکنید و اونها رو به کار بگیرید و برای رشد اعتماد به نفستون حتما در قسمت کامنت عبارت ها و جملات رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید تا ملکه ذهنتون بشه جملمون اینه با هم می نویسیم و تکرار می The story was so involved that I couldn't follow it داستان به قدری پیچیده بود که من نتوانستم آن را دنبال کنم The story was so involved that I couldn't follow it The story was so involved that I couldn't follow it. The president was not directly involved. The president wasn't directly involved. The president رئیس جمهور wasn't نبود directly به صورت مستقیم involved درگیر درگیر موضوع به صورت مستقیم نبوده. The president wasn't directly involved. رئیس جمهور به طور مستقیم درگیر موضوع نبود. The president wasn't directly involved. The president wasn't directly involved. Investigation Investigation تحقیق و بررسی رسیدگی Investigation Truth never fears investigation. Truth never fears investigation. Truth یعنی حقیقت. Never fears. هرگز حراسی نداره. هرگز نمی حراسه. از چی؟ investigation از تحقیق و بررسی از رسیدگی حقیقت چیزی است که هرگز از تحقیق و بررسی ترسی نداره در فارسی هم داریم مقادلش رو نه Truth never fears investigation حقیقت هرگز حراسی از تحقیق و بررسی ندارد Truth never fears investigation Truth never fears investigation The police investigation will take weeks The police investigation will take weeks. The police یعنی police investigation تحقیق و بررسی یا رسیدگی The police investigation تحقیق و بررسی پلیس بچه در مورد تلفظ پلیس دقت بکنید استرس روی L مثل هتل که استرس روی بخش دوم روی تیه در تلفظ پلیس باید دقت بکنید استرس روی L یعنی نباید تلفظ کنید پلیس یا هتل استرس روی بخش دوم بسیاری از زبان آموزا اشتباه تلفظ میکنن پس تلفظ درست رو همینجا یاد بگیرید پلیس investigation will take در بر خواهد داشت weeks هفته ها هفته ها زمان خواهد برد که پلیس بتونه تحقیق و بررسی کنه The police investigation will take weeks تحقیق و بررسی پلیس هفته ها طول خواهد کشید The police investigation will take weeks. The police investigation will take weeks. Nuclear Nuclear atomi هسته‌ای Nuclear Nuclear power is used to generate electricity. Nuclear power is used to generate electricity. Nuclear هسته یا اتمی power قدرت یا نیرو Nuclear power یعنی نیروی هسته‌ای is used استفاده می شود ساختار مجهول یعنی معلوم نیست توسط چه کسی استفاده میشه to generate generate یعنی تولید کردن پس nuclear power is used to generate نیروی هسته‌ای برای تولید چی استفاده میشه electricity برق پس nuclear power is used to generate electricity نیروی هسته‌ای برای تولید برق استفاده می شود. Nuclear power is used to generate electricity. Nuclear power is used to generate electricity. Nobody can envisage the consequences of nuclear wars. Nobody can envisage the consequences of nuclear wars. Nobody هیچ فردی can میتواند envisage envisage یعنی پیش بینی کردن از اتفاقی که در آینده قرار بیفته یا نیفته تصور کردن پیش بینی کردن consequences consequences یعنی تبعات nuclear هسته ای wars جنگ ها انصافا چقدر لغت های کاربردی مهم و ضروری رو توی این پکیج داریم خدمت شما تقدیم میکنیم با مثال ها و با جملاتی که اون لغت ها در اون جملات به کار رفتن که کافی شما جملات رو یاد بگیرید هم لغت یاد میگیرید هم ساختار یاد میگیرید هم گرامر یاد میگیرید و اگر بخواید اعتماد به نفستون رو در دنیای واقعی هم بالا ببرید و جسارت رو بالا ببرید در خودتون خجالت رو کنار بذارید کافیه که جملات رو در قسمت کامنت بنویسید نشون بدید آقا من میخوام یاد بگیرم در قسمت کامنت بنویسید مثال ها رو در دفترچه یادداشتتون البته باید بنویسید بارها تکرار کنید و با صدای رسا بیانشون کنید و وقتی که با صدای رسا خوندید از روشون صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس ها مقایسه کنید چیزی است که بارها گفتیم تا بتونید اشتباهاتتون رو رفع بکنید کاری که یک کودک در روند طبیعی یادگیری زبان انجام میده و از اون بهره میبره جملمون اینه با هم مینویسیم و تکرار میکنیم Nobody can envisage the consequences of nuclear wars هیچ فردی نمیتواند تبعات جنگ های اتمی را تصور کند یا پیش بینی کند. Nobody can envisage the consequences of nuclear wars. Nobody can envisage the consequences of nuclear wars. Researcher Researcher پژوهشگر محقق researcher Tara is a leading researcher in this field. Tara is a leading researcher in this field. Tara خانمی به نام leading برجسته researcher محقق in this field در این رشته. Tara is a leading researcher in this field. تارا یک محقق برجسته در این رشته است. تارا is a leading researcher in this field. تارا is a leading researcher in this field. Researchers set up experiments to test the hypothesis. Researchers set up experiments to test the hypothesis. Researchers یعنی محققان یا پژوهشگران set up یعنی برپا کردن نصب کردن experiments experiment یعنی آزمایش و experiment حالت جمعشه تست تست کردن hypothesis یعنی فرضیه نظریه Researchers set up experiments to test the hypothesis. پژوهشگران هایی را برای تست فرضیه برپا می کنند. Researchers set up experiments to test the hypothesis. Researchers set up experiments to test the hypothesis. Press Press فشار، فشار دادن، مطبوعات Press Press this button to start the engine. Press this button to start the engine. Press یعنی فشار بده در ابتدای جمله اومده فعل فعل فشار دادن this button button یعنی دکمه press this button این دکمه رو فشار بده to start برای روشن شدن the engine engine یعنی موتور مثلا موتور ماشین انجینش موتورش press this button to start the engine این دکمه را فشار دهید تا موتور روشن شود press this button to start the engine press this button to start the engine You can read news in the daily press. You can read news in the daily press. You can read شما میتونی بخونی news اخبار in the daily press daily روزانه press مطبوعات daily press یعنی مطبوعاتی که روزانه چاپ میشن You can read news in the daily press شما می اخبار را در مطبوعات روزانه بخوانید You can read news in the daily press. You can read news in the daily press. Conflict Conflict تضاد تعارض مناقشه Conflict The conflict could escalate into a war. The conflict could escalate into a war. The conflict یعنی اون مناقشه اون تعارضه could escalate escalate یعنی به یک چیز جدی تبدیل شدن به یک چیز خیلی شدیدتر تبدیل شدن could گذشته can می توانست تبدیل بشه به چی into a war به یک جنگ مناقشه میتونست به یک جنگ واقعی تبدیل بشه خب خدا رو شو که جلوش گرفته شده جملهمون چیه The conflict could escalate into a war. مناقشه می توانست به یک جنگ تبدیل شود. The conflict could escalate into a war. The conflict could escalate into a war. Your words are in conflict with your actions. Your words are in conflict with your actions. Your words word یعنی کلمه و حرف Your words حرفهایتان are in conflict در تضاد with your actions با عملکردتون با رفتارتون تعارض داره شما اما حرفاتون با رفتارتون تعارض نداشته باشه حتما تلاش کنید اون که میگه من میخوام انگلیسی یاد بگیرم هیجانی نباشه رفتارتون رو تنظیم کنید با قولهاتون با حرفهاتون Your words are in conflict with your actions حرفهایتان با عملکردتان در تعارض است Your words are in conflict with your actions Your words are in conflict with your actions. Spirit Spirit روح روان روحیه روحیه دادن Spirit That trip freshened my spirit. That trip freshened my spirit. That trip trip یعنی سفر and حالت فعلی fresh، fresh یعنی تازه و سرحال و and یعنی تازه کرد چی رو my spirit spirit یعنی روح روح و روانم رو تازه کرد اون سفره that trip freshened my spirit آن سفر هم را تازه کرد That trip freshened my spirit. That trip freshened my spirit. The players have a very strong team spirit. The players have a very strong team spirit. The players بازیکنان have a very strong خیلی قوی team spirit یعنی روحیه تیمی. The players have a very strong team spirit. بازیکنان روحیه تیمی خیلی قوی دارند. The players have a very strong team spirit. The players have a very strong team spirit. Replace Replace جایگزین کردن جایگزین شدن Replace You are unique. Nothing can replace you. You are unique. Nothing can replace you. You are unique یونیک یعنی منحصر به فرد همونطوری که شما منحصر به فردید و هر فردی در این دنیا منحصر به فرد تنها مسئله این است که بتوانیم و موقعیتش رو برای خودمون ایجاد بکنیم که استعدادهامون رو کشف بکنیم و در اون مسیر گام بگذاریم بنابراین همه منحصر به فردن You are unique تو منحصر به فردی Nothing هیچ چیز می میتواند replace جایگزین بشه you به جای تو هیچ چیزی نمیتونه جایگزین بشه چرا چون you are unique تو منحصر به فردی you are unique nothing can replace you تو منحصر به فردی هیچ چیز نمیتواند جایگزین تو شود you are unique nothing can replace you You are unique. Nothing can replace you. The factory replaced most of its workers with robots. The factory replaced most of its workers with robots. The factory کارخانه replaced جایگزین کرد most of its workers بیشتر کارکنانش را with robots robot که یعنی ربات و robots حالت جمعشه The factory replaced most of its workers with robots کارخانه بیشتر کارگرانش را با ربات ها جایگزین کرد The factory replaced most of its workers with robots The factory replaced most of its workers with robots. British British بریتانیایی British In 1979, only 2% of British professors were female. In 1979, only 2% of British professors were female. In 1979, در سال 1979, only 2% تنها دو درصد of British بریتانیایی professors اساتید پروفسورها were female بودند از خانمها In 1979 only 2% of British professors were female در سال 1979 تنها دو درصد از اساتید بریتانیایی خانم بودند. In 1979 only 2% of British professors were female. In 1979, only 2% of British professors were female. The British police do not carry guns. The British police do not carry guns. The British police police که یعنی پلیس British یعنی بریتانیایی و در اینجا اشاره میکنه به پلیس بریتانیا Do not carry carry یعنی حمل کردن Do not carry یعنی حمل نمیکنه. پلیس در اینجا اسم جمعه و اشاره میکنه به کل پلیس بریتانیا. Do not carry حمل کنه. guns اسلحه ها. جمله و عبارت بنیر با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم. The British police do not carry guns. پلیس بریتانیا اسلحه حمل نمی کند. The British police do not carry guns. The British police do not carry guns. Encourage Encourage تشویق کردن ترغیب کردن Encourage Nobody encouraged me to study harder. Nobody encouraged me to study harder. Nobody هیچ فردی encouraged تشویق کرد Nobody encouraged هیچ کسی تشویق نکرد چه کسی رو؟ می مرا to study که مطالعه کنم که درس بخونم harder بیشتر و سختتر اما ما در انگلیسی مثل آب خوردن شما رو تشویق میکنیم ما به شما میگیم که باید بیشتر تلاش کنید باید سختتر تلاش کنید تا به هدفتون برسید و فردا روزی نگید Nobody encouraged me to study harder هیچ کس مرا تشویق نکرد که سختتر درس بخوانم Nobody encouraged me to study harder Nobody encouraged me to study harder. Do not encourage bad habits in a child. Don't encourage bad habits in a child. do not encourage encourage تشویق کردن و do not encourage یعنی تشویق نکن bad habits habit یعنی عادت و habits عادت ها bad habits عادت های بد in a child در یک بچه عادت های بد رو که در بچه ها میبینید تشویق نکنید چون باعث میشه که اون کار رو بیشتر انجام بدن پس این هم <laughs> نکته تربیتی Don't encourage bad habits in a child عادت های بد یک بچه را تشویق نکنید Don't encourage bad habits in a child Don't encourage bad habits in a child. Argument Argument استدلال بحث و جدل اثبات Argument Everybody loves to win an argument. Everybody loves to win an argument. Everybody یعنی هر فردی loves عاشقش دوست داره که to win که ببره an argument یک بحث و جدل رو Everybody loves to win an argument همه دوست دارند که یک بحث و جدل را برنده شوند Everybody loves to win an argument Everybody loves to win an argument Suddenly, the argument developed into a real fight. Suddenly, the argument developed into a real fight. Suddenly یعنی ناگهان یک هو The argument اون بحث و جدله developed into یعنی تبدیل شد به یک چیزی به چه چیزی؟ Real fight fight جنگ و نزاع real واقعی developed into a real fight تبدیل به یک جنگ واقعی شد. Suddenly the argument developed into a real fight. ناگهان بحث و جدل تبدیل به یک جنگ واقعی شد. Suddenly the argument developed into a real fight. Suddenly the argument developed into a real fight. کمپ Camp. اردوگاه کمپ زدن کمپ We are setting up camp by the river. We are setting up camp by the river. We are setting up. Set up یعنی نصب کردن. و در اینجا یعنی کمپ زدن we are setting up حالت حال استمراری یعنی ما داریم انجام میدیم داریم چیکار میکنیم داریم کمپ میزنیم کجا by the river by the river یعنی کنار رودخانه we are setting up camp by the river ما داریم کنار رودخانه کمپ میزنیم we are setting up camp by the river we are setting up camp by the river No one can escape from the prison camp. No one can escape from the prison camp. No one هیچ فردی can میتواند هیچ فردی میتواند یعنی در واقع هیچ کسی نمیتونه escape یعنی فرار کردن from as the prison camp prison یعنی زندان Camp هم یعنی اردوگاه prison camp یعنی اردوگاه زندان no one can escape from the prison camp هیچ فردی نمیتواند از اردوگاه زندان فرار کند no one can escape from the prison camp No one can escape from the prison camp. brain brain مغز ذهن brain You have an amazing brain. Use it. You have an amazing brain. Use it. You have شما دارید an amazing brain. Amazing یعنی فوقلاده یا خیلی عالی. Brain مغز یا ذهن. Use استفاده کردن it برمیگرده به مغز. You have an amazing brain. شما مغز العاده ای دارید. Use it. استفاده کنید ازش. نگذارید نو بمونه. ازش استفاده کنید. You have an amazing brain. Use it. مغز یا ذهن ای دارید. از آن استفاده کنید. You have an amazing brain. Use it. You have an amazing brain. Use it. The brain is the center of the nervous system. The brain is the center of the nervous system. The brain مغز is the center مرکز the nervous system. Nervous یعنی عصبی system یعنی سیستم. Nervous system سیستم عصبی. The brain is the center of the nervous system. مغز مرکز سیستم عصبی است. The brain is the center of the nervous system. The brain is the center of the nervous system. feature feature خصیصه ویژگی feature Her eyes are her best feature. Her eyes are her best feature. Her eyes چشمان اوی خانم best بهترین feature ویژگی یا خصیصه Her eyes are her best feature. چشمان او بهترین خصیصه اش هستند. Her eyes are her best feature. Her eyes are her best feature. Airbags are a standard feature in most cars. Airbags are a standard feature in most cars. Airbag که میدونید یعنی airbag are هستند a standard standard یعنی استاندارد فیچر ویژگی یا خصیصه in most cars در بیشتر خودروها airbags are a standard feature in most cars کیسه های هوا یک ویژگی استاندارد در بیشتر ماشین ها هستند airbags are a standard feature in most cars airbags are a standard feature in most cars afternoon afternoon بعد از ظهر afternoon The rain continued to fall all afternoon. The rain continued to fall all afternoon. The rain باران continued ادامه داشت to fall بریزش یعنی باران باریدن ادامه داشت all afternoon کل بعد از ظهر The rain continued to fall all afternoon. بارش باران کل بعد از ظهر ادامه داشت. The rain continued to fall all afternoon. The rain continued to fall all afternoon. Do you have plans for this afternoon? Do you have plans for this afternoon? Do you have plans? آیا برنامه هایی داری for this afternoon برای امروز بعد از ظهر اگر نداری با هم قرار بذاریم و بریم بیرون کیف کنیم. Do you have plans for this afternoon? آیا برای این بعد از ظهر برنامه هایی دارید؟ Do you have plans for this afternoon? Do you have plans for this afternoon? AM AM قبل از ظهر صبح AM Schools usually start at 9 a.m. Schools usually start at 9 a.m. Schools مدارس usually معمولا start شروع میکنن at 9 a.m. AM یعنی قبل از ظهر و اختصاری از عبارت لاتین انتی مریدیم یعنی قبل از ظهر و در انگلیسی بسیار استفاده میشه پس حواستون باشه به همین صورت باید بنویسیدش یعنی A نقطه M نقطه Schools usually start at 9 AM مدارس معمولا ساعت 9 صبح یا قبل از ظهر شروع میشوند Schools usually start at 9 AM Schools usually start at 9 a.m. The plane departs at 6 a.m. The plane departs at 6 a.m. The plane هواپیما depart depart یعنی پرواز کردن جایی رو ترک کردن بلند شدن هواپیما depart اس سوم شخص گرفته و برمیگرده به plane at 6 am 6 صبح the plane departs at 6 am هواپیما ساعت 6 صبح پرواز میکند کند the plane departs at 6 am The plane departs at 6 a.m. Weekend weekend آخر هفته weekend Rain is forecast for the weekend. Rain is forecast for the weekend. Rain باران is forecast پیش بینی می شود for the weekend برای آخر هفته. دوستان تلفظ weekend رو دقت بکنید به دو شکل تلفظ میشه. weekend یعنی استرس روی بخش اول و weekend استرس روی بخش دوم و هر دو تلفظ درسته. Rain is forecast for the weekend. باران برای آخر هفته پیش بینی می شود. Rain is forecast for the weekend. Rain is forecast for the weekend. The office is closed at the weekend. The office is closed at the weekend. The office اون اداره‌ای که داریم در موردش صحبت میکنیم پس میشه The office is closed بسته است at the weekend در آخر هفته The office is closed at the weekend اداره در آخر هفته بسته است The office is closed at the weekend The office is closed at the weekend dozen dozen دو جین دوازده عدد از چیزی dozen One boy is more trouble than a dozen girls. One boy is more trouble than a dozen girls. One boy یک پسر is more trouble trouble یعنی دردسر is more trouble یعنی دردسر بیشتریه than در مقایسه با a dozen girls a dozen girls یعنی دوازده دختر دو جین دختر واقعا پسرها درد سازن؟ آیا واقعا اینجوریه دخترها پرچمشون بالاست One boy is more trouble than a dozen girls یک پسر بیش از دوازده دختر درد ساز است one boy is more trouble than a dozen girls One boy is more trouble than a dozen girls. This recipe makes three dozen cookies. This recipe makes three dozen cookies. This in recipe recipe یعنی دستور پخت makes می سازد three dozen 3 dozen میشه 12 دوجین که در حقیقت میشه 36 کوکیز کلوچه ها 3 dozen cookies 36 کلوچه یا 3 جین کلوچه This recipe makes 3 dozen cookies این دستور پخت 3 دوجین کلوچه میسازد This recipe makes 3 dozen cookies This recipe makes 3 dozen cookies Possibility Possibility احتمال امکان Possibility One possibility is to hire more people. One possibility is to hire more people. One possibility possibility یعنی امکان یا احتمال. One possibility یک احتمال یا یک امکان is to hire hire یعنی استخدام کردن more people افراد بیشتر. One possibility is to hire more people. یک احتمال استخدام افراد بیشتر است. One possibility is to hire more people. One possibility is to hire more people. It is unlikely to happen, but we considered the possibility. It's unlikely to happen, but we considered the possibility. It's likely to happen یعنی امکان داره که اتفاق بیفته و it's unlikely to happen یعنی بعیده که اتفاق بیفته happen یعنی اتفاق افتادن but اما we considered consider یعنی در نظر گرفتن و considered در نظر گرفته شده we considered ما در نظر گرفتیم the possibility اون احتمال و اون امکان رو it's unlikely to happen but we considered the possibility بعید است که اتفاق بیفتد اما ما احتمالش را در نظر گرفتیم It's unlikely to happen, but we considered the possibility. It's unlikely to happen, but we considered the possibility. Insurance Insurance بیمه Insurance You can purchase insurance online. You can purchase insurance online. You can purchase. Purchase یعنی خریدن، خریداری کردن. You can purchase. شما میتونید خریداری کنید یا بخرید. Insurance بیمه آنلاین. الان دیگه میتونید آنلاین بیمه رو خریداری کنید. You can purchase insurance online. شما میتوانید بیمه را آنلاین بخرید. You can purchase insurance online. You can purchase insurance online. The insurance company is responsible for this case. The insurance company is responsible for this case. The insurance company insurance بیمه company شرکت responsible یعنی مسئول پاسخگو for this case برای این مورد case یعنی مورد یا case The insurance company is responsible for this case شرکت بیمه برای این مورد مسئول است The insurance company is responsible for this case. The insurance company is responsible for this case. خدا قوت تا اینجای درس 27 از سری درس های 4000 لغت اساسی مهم حیاتی و ضروری در انگلیسی رو با هم پیش اومدیم دوستان اگر تا اینجا طبق روش تمرین نکردید لطفاً لطفاً خواهشن برای پیشرفت خودتون برای بهبود یادگیریتون برگردید از ابتدا طبق روش تمرین کنید تا باعث بشه که زحماتتون هدر نره و نتیجه خوبی از استفاده و تمرین با این کلاس و این درس آموزشی بگیرید. بی نهایت قدردان و سپاسگزار حمایت ها و همراهی شما عزیزان هستیم آرزوی تندرستی، خورسندی و شادکامی برای شما و خانواده محترمتون داریم در هر کجای دنیا که تشریف دارید